Salut guys, mon nom est JP, bienvenue à ce nouvel épisode de Freeride Québec. Aujourd'hui, on est à la Vallée-Bras du Nord, secteur Shanahan, et on s'en fait un concept de trois pistes qui s'appelle les Nelson. Donc la Nelson Est pour commencer, on va faire la Nelson Nord et la Nelson Sud pour un total de, je crois, 32 km. Alors c'est ça, ça a été voté certaines des plus belles pistes au Canada encore une fois, si vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à donner un petit thumbs up, à vous abonner et cliquer sur la petite cloche de notification pour savoir quand je sors des vidéos. On s'en va essayer ça. Bah! Alors, la Nelson Nord, Vallée-Bras du Nord, secteur Shannon. On va découvrir ça ensemble, mes amis. Alors, on vient de quitter euh, les chemins forestiers qui nous montent jusqu'ici. Et j'ai discuté de mon erreur euh, <laughs> avec mes, mes, collègues de montée. Groupe de personnes dans la cinquantaine qui montent en même temps que moi. Et ils me confirment que lorsque tu as manqué ton entrée de la Nelson Est, tu ne peux pas revenir en arrière. Ouh, allô J'étais pas prêt à lui, mais Wow. wow. Point d'exclamation, on swatch. <laughs> pas grand chose qui me stresse avec le Reckoning. Wow! Ça fait qu'à date, ayant aucune idée de qu'est-ce qui m'attendait dans la Nelson, en dehors de quelques photos que j'avais vues, je suis agréablement surpris le monde crier là-bas. J'espère que c'était bon. Yes. Yeah. Oh wow. It's not even a nice view. Yeah, not that bad. Where are you guys from? Uh, just from like north of Toronto. Like uh, oh, good. Toronto. You made the trip just for that? Yeah. You made the trip just for that? Just for this view. I'm getting helicoptered out of here right now. <laughs> Bien, on est reparti. Je vais avoir un petit chat avec euh, un gars de Toronto et un gars d'Ottawa. Hi guys, if you're watching, wow. Alors, euh, toujours dans la Nelson Nord. Des paysages à couper le souffle. Wow. <laughs> oh my god. Walk of shame if niset. Ouch. Ah. Ah. ah, je me suis jamais le pied de mon racine. Je refaire cette section là, excusez. Petite section technique. Ah, good. Wow. Je fais un wow meter. Je vais compter le nombre de wow que je dis dans une seul vidéo. Ah, wow! Oh my God! Oh, wow! Je j'ai le droit de faire ça, mais je m'en fous. Aïe <laughs> Ah, c'est incroyable Incroyable Waouh Il faudrait qu'il y ait une trail qui monte jusque là-bas c'est la plus belle trail que j'ai faite de ma vie. Aïe aïe. Là, j'enlève rien à toutes les trails magnifiques que j'ai dit que c'était ma préférée à vie. Des trails comme la Wolverine, tu peux pas rien enlever à ça. C'est un des challenges ultimes au Québec. Mais en termes de beauté, de beauté du paysage. Wow! Ça fait que là, je sais qu'il manque une étape dans mon vidéo, la Nelson Est. Mais c'est pas la volonté qui manquait. C'était pas la force d'impact qui manquait. C'était la version payante de Drill Fork. <laughs> wow! Oh my god! oh, c'est incroyable! Oh wow! Je ne sais pas, mon wow meter, il est rendu à combien? Ah, J'entends des marcheurs à l'autre bord. Ah, oh mais je me bague de tantôt. Fait que là, je dis ça de même, là, mais le monde en e-bike en arrière, euh, plus rapide que vous autres. <clears throat> de même. C'est une piste assez technique. Assez technique, il y a des bonnes montées de roches techniques. Quelques, quelques obstacles de roches assez techniques aussi. C'est incroyable. Ah, et que ma blonde serait pas fière. On va mettre mon casse. <laughs> Aïe yo. moi je là. <laughs> Wow. <laughs> I'm going up for it! <laughs> Le pire, il y aurait moyen de se faire une line là, mais non. Sinon, blonde à l'écoute. Allô, Amélie! Bah! On est reparti. Ouais, c'est ça, je connais la renommée de la Nelson. Je pensais venir faire une, piste de bord tendre euh, easy. Honnêtement, la piste est un, bon challenge technique. C'est une euh, noire. Je pense la... Oh. La classification noire est très appropriée. God. Wow. Excusez. Tu peux pas monter ça. Chicken line pour monter. Ah, là, le JP, t'es capable de faire ça, c'est pas vrai. Là. Ah, elle monter. Aïe aïe. C'est fou Crème, je commence à aimer les montées. je sais pas trop où est-ce que j'en suis dans mon aventure. Je crois que j'approche d'un chemin forestier. Ah wow! That was unexpected. Ah, je fais tellement pas pour faire des sons. Eh. Et voilà, c'était la Nelson. Fait que c'est ça. J'ai fait ça. Mais ça fait euh, c'est pas ça. J'ai redescendu. Fait euh, c'était ça. Je remonte pas. Je vais faire ça. La Nelson Nord. Ça ici, ça ici. Là, on redescend par la sud. Savez-vous quoi? Je pense que c'est pas de faire la L, aller faire la Mad Max, la Est. OK, la Est, à pas pop genre là. Excusez. Voyons, je peux aller toucher mes pédales. Fait que ça, c'est la fin de la Est. OK, checkez bien ça. Magie pa, Papa, pa, pa.